السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي channel. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم واحد الخبز ديال الخلاط اللي كيجي في المقله ساهل بدون فرن بدون تعب وكيعطي واحد النتيجه رائعه كيجي مفخفخ ويجي زوين بزاف نتمنى انكم تبقاو حتى الاخير ديال الفيديو ونمشيو للطريقه ديال التحضير اول حاجه غادي نبداوها كناخذوا الخلاط ديالنا اللي غادي نوضع فيه تقريبا ال mixeur اي mixeur عندكم غادي ناخذ فيه نصف العلبه ديال الخميره اولا 20 غرام اولا ملعقه كبيره نتاع الحبيبات كيف ما كتشوفوا اللي غادي نضيف لها ملعقه نتاع السكر ممتلئه كنضيف لها كذلك واحد الكاس ديال العنبه نتاع الماء الممتلئ 180 مليلتر كذلك كاس ديال العنبه نتاع الدقيق الابيض كنخلط العناصر جيدا وغادي نتلاقاو من بعد بعد ما حصلنا على الخليط ديالنا كيف ما كتشوفوا كناخذوا واحد الاناء اللي غادي نعجنوا فيه كنوضع الخليط اللي ميكسيناه وغادي نضيف له كاس ديال الماء الدافئ نفس الكاس اللي عبرنا به كاع العناصر كنستعملها كنضيف نخلط العناصر جيدا كيف ما شفتوا والماء من الاحسن يكون دافئ غادي نضيف كذلك كاس ديال الدقيق نتاع العنبه اولا نفس الكاس اللي عبرتو فيه كيف ما قلت لكم بعد ما خلطت العناصر كنضيف واحد الملعقه نتاع الملح كتبقى على حسب الرغبه وكنخلط العناصر جيدا حتى كنحصل على العجين اللي كيكون اولا الخليط اللي يكون ما فيهش الحبيبات كنضيف واحد الكاس تاني ديال الدقيق الابيض وكنخلطوا الخليط ديالنا بالنسبه للخليط كيكون شيئا ما آه، خفيف يعني بالنسبه للعجين كيكون خفيف بزاف غادي تشوفوا معايا هنايا اخر الفيديو كيف ما شفتوا معايا هنا بعد ما ضربت العجين جيدا بالفوي كان هذا هو القوام ديال الخليط اللي غادي نضيف له واحد الملعقه نتاع زيت الزيتون وغادي نخلط جيدا يعني نحاول انني نجمع بها هذاك العجين كناخذوا المقلاه ديالنا بالنسبه للمقلاه كناخذوها على حسب الكميه ديال العجين الا كان عندكم قليل او لا كثير او الا بغيتوها منتفخه ولا بغيتوها رقيقه كنحاول انني ندهن المقلاه بالقليل من زيت الزيتون او الزيت العاديه وغادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غادي نديرها بالنسبه للنار هنايا كتكون مهيله او يعني كتكون آه، ناقصه بزاف باش انها ما تحرق لناش الخبز ديالنا وطيب على خاطرو كناخذوا العجين مباشره بدون اختمال كناخذوه وكنوضعوه في المقلاه ديالكم اللي تكونوا دايرينها على نار اللي تكون مهيله هنا انا غادي نضيف الزريعه اللي عندي حبيبات تقدروا تضيفوا اي حاجه عندكم زريعه الكتان اولا الزريعه بحال هكا يعني نوار الشمس اولا اي حاجه عندكم تقدروا تضيفوها اولا تقدروا تخليوها عاديه حتى هي كتجي مزيانه كنسدو على المقلاة ديالنا على هذا الشكل ونخليوها على نار اللي تكون مهيله بالنسبه هنا واحد الاضافه انني نسيت نذكرها لكم في الاول كنضيفوا واحد المقلاه المقلاه يعني في ما بين النار وما بين المقلاه اللي تكونوا طيبوا فيها من الاحسن باش انها ما تخطفناش في الطياب هنا بعد ما دازت واحد المده كنشوفوا العجين ديالنا راه باقي لنا عاد من الفوق خضر يعني نخليوه حتى كنشوفوه بانه آه، يبس او لا قصح كيف ما شفتوا معايا هنايا العجين ها هو طابلنا يعني من التحت ومن فوق يعني كنقدروا نخدشوا فيها ما كتلتصقش غادي نحاول انني نقلب العجين ديالي اولا الخبيزه ديالي غادي نحاول نقلبها على الوجه الثاني باش تطيب كيف ما شفتوا معايا النتيجه كتجي رائعه والخبز كيجي مفشفش ما كيجيش نهائيا هابط وكتطلع انا غادي نحاول انني نقلب الخبزه على هذا الشكل ونخليها طيب على خاطرها من الجهه الثانيه كما شفتوا كتجي محمره وكتجي طيبه من كل الجوانب وكتجي خفيفه بزاف هنا غادي نحاول نتاكد انها واش طايبه من الجهه الثانيه ولا ما طايباش وتشوفوا معايا النتيجه كامله كيف ما شفتوا معايا هنايا الجانب الثاني من الخبز حتى هو طايب غادي نحاول انني نقسمها ونوريكم الشكل ديالها النهائي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا بعد ما طاب اللي كيجي رائع كيف ما قلت لكم السمك ديالها كيبقى على حسب الصينيه او على حسب المقلاه اللي طيبتي فيها الخبز ديالنا كيجي مفشفش كيجي خفيف وكيجي طري زويون بزاف خفيف سهل التحضير سريع التحضير وما كتحتاجيش نهائيا فيه الفرن ما كيحتاجش نهائيا يختمر وكتجي النتيجه رائعه نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والوصفه ديال اليوم والطريقه ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد وخليت لكم الراحه